Pero hasta ako napapraning Gusto ko masabihin, pero papano E eh, pag nandyan ka na di ako makakuha ng tempo Kaya sa biro ko na lang lahat dinadaan Dahil alam ko kasi sa ganito lang na paraan Kita mapapatawad, makakasama Pero ang katulad mo ay mapasakin na sana Paano sana pwede na maibigan Bakit doon pa sa aking matalik na kaibigan Bakit sa iyo pa ako nahulog ng lubusan Ikaw yung dumating na hindi ko inaasahan nang umpisa pa lang akin na pinigilan Aking nadarama sa'yo at dapat sana hindi ko na hinayaan Na lumala pa dahil baka pag dinamin ko sa'yo sa'kin lumayo ka Hay, nako sana wag naman Dahil yun ang hindi ko makakayanan Ikaw lang kasi aking kaligayahan Ginawa ka ng kanta sana ito'y iyong pakinggan Sana sa'kin ikaw na ay tamaan Mahal na mahal kita aking kaibigan Ikaw ang babaeng gustong pakasalan Balang araw masasabi ko din sa'yo ng harapan Paano sasabihin sa'yo?